Hey guys, welcome back with me di Channel. Oke, video kali ini saya mau di depan lihat hmm, itu dia udah ada red brick cookies with mortar butter cream, quick ring 3 bata susah warak by susah waras dan ini udah menarik guys jadi red bricks kita langsung sambil buka aja Iya, eh, bricks itu sama dengan batu bata batu bata itu yang dimana kita nggak tahu itu bukan makanan ya kan, guys Apa Red brick cookies. Oh ini krimnya guys. Ini. Hmm? hmm. Kayak mainan gitu ya guys. Oh ini buat ngaduknya guys. Oke. Hmm. Ada suratnya, geng. Terima kasih sudah belanja bahan bangunan untuk perutmu, perut keluarga, perut teman, ataupun perut kekasihmu. Galaksimu sedang roboh, mari membangun. Lagi semangat bersama kami. Hingga dirimu menjadi lebih kokoh, kuat, terpercaya, dan tahan lama. Dari Mandor Susah, mantap. Oke, di sini ada lagi ini oh ini batanya guys this is the red bricks right and this is uh, yang menjadi ciri khas dari tiga bata oh, ada miniaturnya juga guys oh ada yang lagi guys banyak dapat stiker Ini bagus yang warnanya guys jadi emang ini tuh awalnya dia tuh jualan tentang mainan guys jadi mainan-mainan kecil kayak Lego-Lego gitu tapi dibikin presetannya emang idenya menarik guys ini tuh red brick batu bata dari packagingnya wow bagus banget ya nah, kita dimanjakan dengan beberapa produk yang tes tes tes ada lagi ada lagi oke ini gimana bukanya wait kita coba yang aduk ini dulu guys kita buka hmm? oh ini alatnya Hello. Oh, I just wanna get to know I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, I wanna have kids of my own, yeah. Hmm. dari krimnya baunya bau ini guys bau krim kan krim pada umumnya coba aduk kayak gini guys hmm. kayak kue ini krim buat kue ulang tahun guys Pai. Es cuestar. man. Wanna find you, drop top without our choice, yeah Hair blown round to the window, singing stupid noise with you I just wanna get to know ya I wanna go far to the coast, yeah I wanna dive far to the ocean I wanna know are you cookies batu bata yang batu bata ya. oh yang ini kita rumah rata kubis deh guys hmm. untuk di dalaman kayak karbu gitu kayak oreo tapi versi batu bata coba kita tambahin hmm. hmm We'll be driving on state, yeah. Look oh, yang rasa coklat sama vanilla bisa tapi rasanya istimewa kan punya ciri sendiri jadi saya bisa makan batu bata ya mungkin debus lah gitu jadi video kali ini ini kering tiga batu red brick cookie from Susawara kalau kalian yang penasaran pengen nyobain langsung ke instagramnya gitu ya, ya ada di link deskripsi oke okay? Thank you for watching and see you in the next video.